hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और हर रोज की तरह कुछ नया सिखाने वाला हूं एक्सेल क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका टोटल हमें यहां चाहिए ये यहां पर हमने इसको थिक बॉर्डर बना दिया है और इसी में हमें इसका टोटल चाहिए फिर यहाँ पर देख सकते हैं इन नंबर्स का टोटल हमको यहाँ पे चाहिए ठीक है और फिर ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप जहां जहां ये थिक बॉर्डर बनाया गया उसी में टोटल चाहिए ऊपर वाले नंबर्स का जैसे ये है तो इसका टोटल यहाँ चाहिए ठीक है फिर यहाँ पर ये है तो इसका टोटल यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ एक नंबर ओके फिर यहाँ पर आता हूँ तो इसका टोटल यहाँ चाहिए फिर इन दोनों नंबर्स का टोटल यहाँ चाहिए तो ये करना है आपको कैसे करेंगे एक एक करके करेंगे बड़ा उबाऊ काम हो जाएगा बेकार लगेगा मजा नहीं आएगा एक्सेल यूज करने का आइए एक्सेल यूज करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे करना है देखिए सबसे पहले तो डेटा आप सिलेक्शन में लीजिए कहां तक का डेटा सिलेक्शन में लेना है जहां लास्ट वाला सेल है वहां तक ले लीजिए आप जहां पर आपको टोटल चाहिए ठीक है ये ले लिया अब कंट्रोल बटन प्रेस करना है आपको क्या प्रेस करना है कंट्रोल बटन प्रेस करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए और आप सिलेक्शन में लेते हुए चले जाइए ठीक है जैसे डेटा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर एक थिक बॉर्डर मैंने नहीं बनाया है कोई दिक्कत नहीं अब आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है कंट्रोल जी प्रेस करना है तो ये गोटो की शॉर्टकट की होती है ठीक है लीब्रा कैल्क में थोड़ा सा अलग है ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे रेफरेंस की बात कर रहा है तो ये स्पेशल पे चलते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लैंक का आप इसी ब्लैंक पे चले जाएं और ओके कर दें जैसे ही ओके करेंगे तो जितने ब्लैंक सेल हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे ये लाइक दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं तो ये ब्लैंक सेल हो चुके हैं सेलेक्ट ठीक है यहाँ पर एक जो थिक बॉर्डर मैंने नहीं लगाया था वो भी सेलेक्ट हो चुका है अब आपको क्या करना है अब आपको केवल अल्ट और इक्वल्स टू बटन दबाना है आप अल्ट और इक्वल्स टू दबाइए सबका टोटल उसी में हो गया जाएगा देखिए कुछ इस तरीके से ये टोटल हो भी चुका है आप देख सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं इसको ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल हो गया इसका टोटल हो गया इसका टोटल हो गया सबका टोटल हो गया है तो कैसी लगी ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा thank you for watching this